ブルンあ君はうるさいにゃんうるさいにゃんうるさいにゃん私のワイフ多分彼女なんですよねはいチャオゆりこ大我です皆さんこんにちは今日はトップ10の嫁さんを紹介したいと思いますでやはりここに 文化の違いが現れますなぜというとやはり外国人男性はわからないけど強い女性が好きらしいんですよねでちょっと日本人と似てるところとあるけど全然違うところに似てるなんか全然似てないところもあるなので最後までこの動画を見てください 私のトップ5で言えばいいかなトップ5の好きなキャラクター本当男だったらもう彼女はワイプにしてほしいぐらいのあれなんですけど5番はねアメールですエロいお姉さんの雰囲気がものすごく好きですものすごく好きですものすごく好きになるんですよって思うベスト4 ールパンのアンチョビですまあやはり私のなぜワイプなのはちょっとイタリアンっぽいところがあるですからアンチョイちゃんかわいいかわいいかわいいとにかくかわいいんですよナンバー3に行きたいと思いますベンチンのモナちゃんですわーい結婚したいお嫁さんになってくださいとか思うはいここはナンバー2に行きたいと思いますこれはね やはりが他の外国人ももうそういっぱい思ってるから同じにしてしまったなんですけどラリン・デ・バンクスのゼルツンゃんですゼルツーお魚食べるシーンがすごい好きでで彼女そこに出てきてうわーワイフになってくださいになりましたではナンバー1これはね私はフィギュアも持ってるなんですけど実はフェイトのセーバなんですようわー 私は超大好き私のワイフ私の嫁さんはセイバでございます可愛いだろう天のやつはあれこれカタカナが読めないなんですけど Rockbell Weirdly Weirdly Rockbell <laughs> あの <laughs> ハガレンそうハガレンのウィンリちゃん まあ確かに確かにもう確かに読みにしたいなとか気持ちが分かってきた気がする彼女はまずすごい頭いいんですよこんなに頭いいしで強いっていうか一人一人で頑張ってる一人で頑張り屋さん強いんだけどすごい優しくてちょっとあのピュアのところがあるんですよ外国人の女の子に なんか外国人の女の子っぽいなってすごい思うんですよだから人気があるんじゃないかなって思いましたいろんな方はウィリちゃんを見ると一番最初はやっぱりどうでもいいってな感じキャラクター存在だったなんですけどストーリーに進んだらまあいろいろあるんじゃないですかそのハガレンの中ではやっぱりウィリがいるからこそエイドがいろいろできたんじゃないとかウィリがそばにいてくれたからこそできた やっぱりそれはお嫁さんみたいな感じすごいお嫁さんねワイフみたいな立場になります9番にえ今日 <laughs> え <laughs> あれこれかった9番に行きたいと思いますドラゴンボールの18号ですおーやっぱり強い強いなでもまあまあまあわかりますまあまあまあわかります ですごいかっこいいそのかっこいいぞねやっぱり外国人憧れる男性と女性もなんかなりたいとなってほしいとかいっぱいいる気がしててで そのセクシーなところでもすごい強いのはみんな好きこれネタバレになるネタバレになるかなもうちょっと古すぎてさわからないけどクリリンさんとあの一緒に結婚する時は超可愛かったのやばいやばいそれは本当の愛だって思いますゆりこたえが .jp というのオンラインストアをやってるなんですけどその18度のあの雑誌あの どえっと、動画じゃない写真集デジタル写真集も売ってますのでよかったら買ってくださいよろしくお願いしますではトップ8トップ8に行きたいと思いますナルートの日向優雅です ボンでこれはひなたちゃんはね多分さくらちゃんがいるからこそひなたちゃんが好きになる気がするやっぱりタイプは全然違うしでなんでんだろうねさくらちゃんとひなたも日本人の女性として生きてるなんかさくらちゃんはどっちかっていうと私から見るとちょっとメンヘラだと思ってるんですよほんとメンヘラですよねとか思うでひなた優雅はあのひなたちゃんはねやっぱり なんか、なんでわからないけど、昔のメイソン一国とかにすっごい思い出す存在。やっぱりその、お優しい、あのー、ケアしてあげてるし、本当子供が大好きだし、その、ずっと愛する、どう、なんでわからないけど、その優しい、人に癒されます。うわー、 私と一緒にずっとなってくださいとかになる。6だったかな <laughs> リアス・グラモリーハイスクールかけるリリリかけるリリアスリアスちゃんですいやこれは残本当残念なんですけどフィギュア持ってないすごい欲しいリアスはね私もコスプレした時にポン えっとコナミのえーと、とハイハイあのそのハイスクールのこの作品のえっとパチスロットができた時に公式でコスプレさせていただきました嬉しかったです胸もすごく大きかったです <laughs> 胸がすごいポワーポワ スちゃんがこんなに人気のキャラクターなのはやっぱりそれはセクシーだからものすごいセクシーまあそれはそうだねセクシーなんですけどたまにわがままでも優しいでもやっぱり愛してくれなんか愛してくれるの気持ちは素直みたいのあと人を守るみたいのやつが多かったんですよね絶対エッチ毎日したくなるの女の子なんですよだ <laughs> よこれで嫁さんでいいもう毎日行っちゃいいじゃんウォーウォーウォーウォーウォーでできたらいいじゃん私の特にイタリア人からのファンが「リアスクレモリもう一回やってください」とか本当多いですだからあもう一回やってみようかなって最近思ってますパーティオンとかファンティア、えー、今あのファンクラブを使ってるんですけどインターナショナルと日本の向けよかったらぜひ会員になってくださいこれでお金集めて私の あの新しい毎月の新しいコスプレがあの用意してるんですよねで目目的をそうできたらその新しいコスプレもやりますで皆さん何がをみたいのは皆さんも選んでもらうからそれで楽しいで一つはリアスなのでもうそろそろパート4でもうリアスになるんじゃないかなって思ってますよかったらみんなあとはチェックしてくださいここの下に書いておきますよ ボファーはスモールアートオンラインのアスナですわーアスナはねやっぱり女性としていいたくさんクオリティが持ってるあの持ってる人間ですよってね感じでであの彼女がいるからこそアニメ最後までを見たいんですよとかのコメントが多かったんですあと あやっぱり人を守る人を守る人を守るっていうかケアをするこれは日向ちゃんとちょっと似てるところはやっぱりゆいちゃんとかをケアしてるまあケアしてるああのいろんなアドバイスとかそういうことをしてる時にやっぱり好きになるキャラクターなんですよねどっちかっていうと綺麗綺麗綺麗美人さんだし優しいしでもちょっと強いそこまでわーってすごいなんだろう あのかっこいいとかで言えはないけどなんか彼女にしたい多分こっちはの違いのはワイフまでは多分私全部アニメ見てないからわからないけど私男だったらちょっと彼女にしたいんじゃないかなって思ってますトップ3に入ってるのはリゼロから始める異世界生活レムちゃんですイエーイレムレム やっぱりそれ日本人と一緒じゃんって思ったレムちゃんはねやっぱりアニメの中ですごいあのインパクトがあったキャラだったんですよねあのどっちかっていうと頑張り屋さん忠実な人 あとすごい優しいスイートすごいスイートどっちかっていうとすごいハグしたいあのー、可愛いお姉さんみたいな可愛いお姉ちゃんみたいの存在になってるんですよねでも最高これはねよくわからなかったなんでサイコパスのラン好きなのサイコサイコだからこそ好きになってきたエリってな感じになったへえ嘘だろってみたいなんですけどほんとサイコだからこそ 好きであのもう覚悟してる死ぬ愛のために死ぬの覚悟はしてるからそれは憧れるみたいはいトップ2に行きたいと思いますこれは日本と一緒になるかなならない気がするけど「刺激の狂人」のミカサでしたうわーまさかえミカサそうミカサなんですよ ミカサはねすっごい強い存在として憧れるで静かにあの主人公のことがすごい好きだからそういうずっとなんかしつこいではなくてずっと好き好き好きってな感じよりは好きだからこそ私はいるあなたを守れるみたいのスタンスでみんな気になるそれはお気に入ってるみたいな感じですよね でペーソパーソナリティもいいしすごいセクシーだしでプラスはすごい強いどっちかっていうとまあワイプにしたいんだったらやっぱりこの蜜がないと俺が結婚できないみたいとかは多かったんですよ例えばよくみんな言ってるのはエレンはわからないエレンがバカすぎて <laughs> 殺したいとか はいでは一番のベストのワイフは確かにこのキャラクターは外国のイベントに行ったらものすごい人気ほんとコスプレいっぱい見るしコスプレやってくださいとかリクエストも多かったしでなんだろうこのキャラクターが大好きとかの話はすごい昔からずっと聞くそれはねフェイリテイルのエルザ・スカルレットですエルザ・スカルレット from Fairy Tale is the best wife on on the world! ベスト i p h on the world! って言えばいいかなすごいまさかってな感じでエルサはどっちかっていうと美人すごいビューティフルウォーマーなのであのー、もうやっぱりベスト1じゃないと俺が納得しないみたいとか彼女は誰かを愛してるのために あのサイクロパイスあの死ぬまでするそれは多分レンレンちゃんに似てるけどレンメよりはもうちょっと騎士っぽい騎士っぽいスタンスがあると思うエッサさんはなんかちょっとちょっと男っぽいなどっちかっていうと男っぽいなって私から見るなんですけどちょっとだけキャラクターを知ったらねえー、うんだから その大切にしてくれる人のために本当な何でもする女の子それはみんな焦がれるらしいあの国によって変わってるだから はっきり言うと多分ヨーロッパアメリカとあのアーシアは全く違うから私から見るとのは正しいのはナンバーワンはゼロツナンバー2はレムナンバーマはエルサ・スカルレットだと思ってますかミカサ それは正しいと思いますで全部違うからあ本当それだなって思うエルん、まあやっぱり憧れる存在なんですよね私から見るとで嫁にしたいんだったら絶対ロ2ってとか思いますまあ似てるのところはありますよねでもそれが面白かったなんか日本のベスト10のあの例えば綾波レイとか多かった 綾波レイはね、絶対日本、あの、外国は人気ない。 <laughs> 外国は人気ないんですよ、綾波レイさんは。なぜというと、そういうクーデレがわからない。そういうずっとちょっと溜まってるみたいの、なんか、ちょっと、ちょっとネガティブに見えるぐらい。なんだろう。ずっと、なんか、こう。どっちかっていうと、レイかアスカ、絶対アスカを勝つ。 <laughs> 絶対アスカの方が勝つんですよ。 そうなんだろうそれはね多分外国人うるさいからかもしれないんですよねやっぱりうるさい女の子も好きそういうわがままのお姫様っぽい私ってさみたい私のために何をやるのみたいあんたバカとかはやっぱり好きなんですよねはい皆さんだったら 何のお嫁さんにな誰のお嫁さんにしたいのはぜひコメント書いてくださいやっぱり日本人の答えもすごい知りたいので私のファンだったら何のキャラクターと結婚したいのは絶対知りたいので自分のベスト10とかベスト5を書いてくださいコメントを読みますのであとはリップしますありがとうございましたあといいねしてコメントしてえっと登録のボタンを忘れないでねありがとうチャオグラッシェ き